احذروا هنا آخر لاعب باقي تخطئ فهم ابتسامتي فأنا آخذ الأمر بجدية سقطت ال spike في اي زرعت ال spike رصد عدو في اي تبقى عدو واحد أعيد التلقيم ثبت المدفع وجدتهم وجدتهم أطلقت قنبلة سرب لأجلك انتهى المزاح سأقضي عليك شكرا رصد عدو في الوسط يكتفي بالغرض بوابة الانتقال جاهزة آخر لاعب باقي زرعت السبايك اضربوهم في مواطن ضعفهم فإذا سقط أحدهم سيتبعه البقية أضع الحارس أيمكنني الحصول على هذا؟ هنا من التالي؟ تولد المدافعين الموت مصيرهم المحتوم زرعت لسبايك آخر لاعب باق جهزوا أنفسكم سنقاتل مجدداً ناحية المدفع أضع قنبلة سرب انطلق روبوت الإنذار أضع قنبلة سرب زرعت السبايك رصد عدو رصد عدو في ايه؟ لا حاجة للمبادرة تبقى عدو واحد الخريطة جاهزة ينجح ذلك؟ عبئي لا ينتهي ثبت المدفع أضع روبوت الإنذار أضع قنبلة كلب البحر أطلقت قنبلة سلب دوري اتلس سبايك آخر لاعب باق أشعر بالتوتر تخلص من هذا الشعور يا أخي الأفكار أضع قنبلة سرب أضع قنبلة سرب اقتلوا الجميع ابتعدوا عن طريقي أوقعت السبايك القدرة الخارقة جاهزة آخر لاعب ضاع تقنياتهم في ذات جودة مهاراتهم وبالتالي سننتصر عليه لا مهرب مني آخر لاعب باق عدو واحد إلي وأيقنوا أنني أقف إلى جانبكم أعيد التلقين ثبت المدفع أضع قنبلة تسهر أصيبك الشفاء بالعمى سأقضي عليك سقطت لسبايك تي B.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 Doria Atlas Pike. تريدون اللعب هيا نلعب آخر لاعب باق دمر المتر آخر جولة في الشوط أنفقوا كل ما لديكم دون أي توفير أيمكنني الحصول على هذا؟ أضع الحارس تجبر رؤية Many الجبهات أمر شخصي أرني سلاحك أقول لك من أنت بوابة الانتقال جاهزة سأعالجك تلاشت بوابة الانتقال آخر لاعب باق هذه الأسلحة جيدة لكني سأجلب أسلحتي معي مع كامل احترامي شيء جاهز أضع ربوط الإنذار أضع الحارس بوابة الانتقال جاهزة تحطمت بوابة الانتقال القدرة الخارقة جاهزة آخر لاعب باقي صوبوا وأطلقوا النار لا داعي للتعقيد فقد عدو في ايه سلب البصر أسلب البصر عدو هناك مثير للشفقة أعيد التلقيم أعيد التلقيم أعيد التلقيم تم نشر الساتر ظلال متحركة أعيد التلقيم حجم يشبه الرؤية تم محو العنصر رصد عدو في إيه تبقى عدو واحد بوابة الانتقال جاهزة حسنا استراحة أعيد التلقيم سلاح هنا أعرف ما يجب إنجازه أعيد التلقيم التلقيم هيا بنا أعيد التلقيم تريدون اللعب هيا نلعب السبايك بعيدة هناك لاعب باق من التالي كان وشيكا الموت مصيرهم المختوم الذاكرة أقمت الجدار لم ينتهي بعد واجبك لا مهرب مني تبقت ثلاثون ثانية تبقت عشر ثوان ثبت المدفع سبايك أضع قنبلة سر بدأ العد التنازلي أضع قنبلة سر عدو واحد آخر لاعب باقي احتجتم المساعدة فما عليكم إلا الطلب لدينا سقطت السبايك في إيه؟ انتهى المزاح سأقضي عليك آخر لاعب باق الفوز معا سندفنهم وستلاحقهم آثامهم أعيد التلقين أسجد البصر عدو واحد ومات حدود لها اطلب مساعدتي وسوف تجدها هل يوجد مال مع أحدكم؟ سبايك تبقى عدو واحد open. أراقب هنا هنا حقيبة الانتقال جاهزة هنا رصد عدو في بي تبقت ثلاثون ثانية تلاشت بوابة الانتقال هنا كان قتالا جيدا أداء سيء عدو واحد مدينتي بحاجة إلي البقاء بعيدة لوقت طويل لننتهي من الأمر بسرعة أيمكنني الحصول على هذا؟ قلب البصر أعيد التلقيم أنشأت الحاجز لم ينتهي بعد واجبك انتهى المزاح سأقضي عليك كان أداء مثيرا للشفقة القدرة الخارقة جاهزة تقنياتهم في ذات جودة مهاراتهم وبالتالي سننتصر عليهم تريدون اللعب هيا نلعب ظلال متحركة تم نشر السادة هنا لا مهرب مني بدأ العدو تناسلي فزت مجددا تبقى عدو واحد المدفع سيفي بالغرض بوابة الانتقال جاهزة لاعب باق تبديل الجبهات الوقت الإضافي ألم يظهر أي نمط متكرر بعد؟ أكبروا رصد عدو في إيه؟ انتهى هنا مقاومه تبقى عدو واحد الجبهات من محاولات نقطة الفوز الشاملة وسأنجو بحياتي أمام هؤلاء أعيد التلقيم تبقى عدو واحد هنا قتل حامل لدينا سقطت ال spike في B. آخر لاعب باق تبقت ثلاثون ثانية تريدون اللعب هيا نلعب تبديل الجبهات الوقت الإضافي ارفع رأسك نحن فالورانت نحن مقاتلون أضع الحارس أضع قنبلة سرب أضع رؤوس الإنذار أضع قنبلة سرب هيا بنا هنا احذروا انتهى أمره وداعا تبقى عدو واحد هنا هنا تبقت ثلاثون ثانية زرعت السبايك جاهزة أعيد التلقيم الجبهات نقطة الفوز <laughs> واصلوا سخريتكم وأنتم تستخدمون عتادي ظلال متحركة عدو واحد